уважаемые водомоторники и все остальные любители активного отдыха, рыбаки, охотники и так далее. А, так получилось, по случаю у меня тут собралось 4 разных защиты. Все они будут установлены на разные моторы, но моторы клоны Yamaha 9 и поэтому решил сделать небольшой общий обзор и рассказать, что к чему и какая защита для чего потому что вы звоните, спрашиваете. Ну, понятно, одного общего ответа на все нет. Все равно надо советоваться, рекомендовать, что для чего будет лучше использоваться. Но, тем не менее. И также подготовил несколько вопросов, да, которые вы задаете. Частенько задаете. Вот, и постараюсь на них ответить. Первый вопрос это, почему нет защиты с завода? Почему ее не делают на мотор, прямо на заводе? Ну, очевидно. Это такая некая бизнес-модель построена, да, то есть э, помимо того, что производитель выпускает мотор, он еще выпускает расходные материалы. И, соответственно, будет нелогично, если он сделает а, мотор неубиваемый и вечный. То есть такого никогда не будет. В любом случае производитель выезжает всегда за счет расходных материалов, таких как вин, запасные части на мотор, там, в том числе валы, редуктора и так далее и тому подобное. И этого никогда не будет. То есть это все делается имеется в виду защита на мотор, ну и все остальное. А, второй вопрос, стоит ли защищать мелкомоторы, так называемые мотовесла. А, однозначного ответа на это нет, но вот, исходя из личной практики, да, как-то был мотор Тахасу 3.5, и мы его использовали, в принципе, не так долго, но успели на нем походить в один прекрасный момент, то есть был удар, в принципе, небольшой, на скорость там примерно 12 км в час, потому что этот мотор больше не вез нас. Вверх по течению, имеется в виду. И после этого удара провернула шпонку, потому что удар э, получился об камень винтом. После этого, соответственно, пришло мнение, что да, все-таки я рекомендовал бы защищать многомоторы, Хотя там винт не железная, а пластиковый, да, он то есть не бьется, не гнется. Но беда может быть с другого конца. То есть провернет шпонку, соответственно, <clears throat> на скорости у вас будет винт вращаться, а тяги никакой не будет. А какая защита самая надежная? Тоже вы звоните, спрашиваете. Опять же, однозначного ответа на этот вопрос нет и не будет. Потому что не бывает стопроцентной защиты на мотор и стопроцентной защиты винта такого тоже не бывает. В любом случае, на любой защите все равно маленький камушек может попасть э, под винт, да? То есть винт у вас в любом случае останется жив и не погнется, имея защиту на моторе. Но от мелких зазубрин вот такого плана, то есть вы никогда не будете защищены. То есть э, это надо понимать, и я думаю, вопрос этот будет закрыт потому что один э, человек звонил, да, а у меня точно будет вин целый, и краска на нем не облезет. Э, в любом случае, возможен прохват какого-то минимального камня, и он может туда вязать винт, и будет маленькая коцка. Поэтому надо реально вещи соединять. А что будет, если на полном ходу ударится редуктором об камень? В гугле тонна видео, я даже свое видео вставлять не буду эти ролики, ну, куски, да, что бывает, с, редактора, э, с редакторами, с перьями на моторе, что бывает. Единственное, что ставлю, по-моему, есть пара фотографий, да, как э, у человека просто кусок на перье откололся. И он всего размаха впечатался в какой-то подводный камень. Он прислал мне фотографии, я ему делал защиту на мотор, то есть и этой защитой перекрыл вот этот вот сколотый кусок это фото покажу. А, что может быть без защиты, но ну, как минимум, если скорость не очень высокая, вы можете отделаться просто легким испугом. То есть э, редуктор, он рассчитан на какие-то там, да, столкновения с подобной частью. Не на максимальной скорости, конечно, но все равно рассчитан. То есть заводы этот расчет делали. Но если усугублять этим моментом, я имею в виду просто без защиты <clears throat> на самом моторе втыкаться все подряд, во-первых, убьете винт, во-вторых, убьете редуктор. Даже микротрещину вы можете сразу не заметить, но впоследствии она даст себе знать. Поэтому, считаю, тоже на этот вопрос ответ дал. И можно ли сделать защиту по моему рисунку? То есть очень часто спрашивают, присылают такое, что даже, я не знаю, мне не снилось. <laughs> Я могу сделать, но я всех активно отговариваю, да, от каких-то дополнительных там наваров, на саму защиту, то есть какие-то там такие длинные лопасти и всякое разное. Кроме увеличения веса, никакой дополнительной защиты это вам не даст. Один тоже человек говорил, я хочу перебдеть. Я говорю, лучше чуть-чуть не добдеть, чем перебдеть. Потому что, во-первых, в этом случае будет потеря скорости, скорее всего, 100% она будет. Потому что вес защиты перевалит за 2 с лишним килограмма. И в результате мы получим защищенность редуктора винта такую же, как было бы без всяких там лишних э, наварок. И скорость получим ниже. Поэтому этот этап я уже проходил, все это уже делалось, все это потом срезалось. И, соответственно, я активно отговариваю от этого. Ну, в принципе, вот эти основные вопросы посвятил. По поводу еще, опять же, краски, да, <clears throat> тоже спрашивают. Ну, может, все-таки покрасить, а может и не надо. Здесь я не буду советовать, кому надо красить, кому не надо. Здесь вам надо сами определиться. Если вы хотите покрасить, то без проблем я могу покрасить. А, в стандартном варианте идет защита вся загрунтованная, то есть этого достаточно, чтобы она, а, чтобы швы не подвергались э, коррозии. Сварные швы я имею в виду. То есть в данном случае надо понимать, что защита это находится под водой, и она будет в том или ином случае соприкасаться с дном. Поэтому, соответственно, надо понимать, что краска будет сдираться, и вам придется подкрашивать. Я уже об этом говорил в каком-то ролике. А, теперь о защитах. Их здесь 4 вида, и сейчас я о них расскажу. Так, собственно, начнем с самой первой защиты. Это был самый первый вообще вариант, только он немножко сейчас, я его видоизменил за счет этого плавника, да, скажем так, нижнего. Раньше он был сделан просто как треугольной частью. То есть эта защита использовалась в самых начальных стадиях. И э, она меня спасла на Nissan Нарине от очень жесткого удара от камень. И именно это, а подобная защита. То есть там перо немножко вот это вот было треугольным образом. То есть защита выглядит вот так. Выполняется она полностью из стали 4 миллиметра и предназначена в первую очередь для защиты именно редуктора. То есть эта защита, этот вариант защиты, он э, подойдет именно тем э, обладателям да, моторов, кто э, ходит по большим водоемам, то есть не использует мотор на мелких каменистых речках, не встречаются, ему, не встречаются вам перекаты, поэтому для защиты от ударов об валуны, об камни и какие-то топляки там и так далее, то есть вот этот вариант самый оптимальный повторюсь, что не для использования, где есть галька и мелкий камень. Вес этой защиты вообще самый-самый минимальный, то есть я приготовил безмен, и мы сейчас все защиты будем смешивать. То есть вес этой защиты получается в сборе ну, кило 160. Округлим будет кило 200. То есть в тот момент при тестировании вот, подобной защиты, да, то есть э, потеря скорости вообще никак не наблюдалась. Замеры проводились по GPS-навигатору, по Гармину. Соответственно, потеря скорости вообще никакой не наблюдалась. И без защиты, и с ней. Второй вариант это идет стандартный вариант, который делается вообще на практически все моторы. Я имею в виду Yamaha и его клоны. Это Shell. Стандартный вариант Shell. То есть он предназначен для защиты самого редуктора об удары э, от камня и так далее. И для защиты винта от э, мелкой гальки, от крупного какого-то камня, там усредненного такого камня. То есть этот вариант был испробован в течение двух сезонов. Он был модернизирован, а потом испробован в течение двух сезонов и очень хорошо себя показал. То есть э, винт страдает минимально. То есть, как я об этом раньше говорил, что может быть какой-то маленький камешек. И все. То есть вес этой защиты Кило 435. Следующий вариант защиты, он уже идет вот с такими плавниками, то есть есть об этом э, отдельно снятое видео. <clears throat> А, один момент, пардон, не в данном случае стандартный вариант Shell защиты выполняется также и стали четверка, но карман выполняется стали 3 мм, 2-3 мм, в зависимости от того, какой металл будет. Вот. Э, следующий вариант защиты. Он модернизированный по просьбе одного, скажем так, фармчанина. Делалось вот такие вот боковые плавники еще, делались дополнительно, наваривались на карман. Данная защита изготовлена полностью из стали 4 мм. И карман изготавливается на этих защитах из штампованного железа. То есть э, также на самом первом варианте штампованного железа и на всех остальных. А, вес этой защиты немного больше, чем у стандартной но не намного. Вес данной защиты кило 575. На скоростные характеристики это также никак не повлияет. А, данный вариант он не испытывался, но учитывая добавление только этих боковых крылышек, то есть потеря скорости вообще не должна никак сказаться, что на этом варианте, что на этом. Учитывая минимальную разницу в весе, а обтекаемость у защита одинаковая. И, соответственно, четвертый вариант. Также видоизмененный вариант ШЛП модели. То есть здесь название я не знаю, какое там придумывать, но здесь название будет ШЛП 2. То есть вот и все. Здесь э, вот такой вариант был добавлен вместо маленьких крылышек, сделаны вот такие вот лепестки пошире. И в данном случае они по ширине выступают от основных лепестков. То есть это также было сделано по просьбе и под заказ. Соответственно, вес этой защиты уже чуть-чуть более, чем стандартный ШЛП. Но не намного он отличается по весу. Вес этой защиты кило 700. Ну, кило 750. Данная защита также она выполнена полностью из стали 4 мм, карманность штампованного железа и имеет такое же крепление, в принципе, как и все остальные варианты. По поводу окраски. А, на сайте будет добавлена скажем так, добавлены изображения с цветами. Но, как показывает практика, в основном выбирают либо загрунтованные изделия, либо покрашенные в черный цвет. И иногда молотковый эффект. То есть сам молотковый эффект выглядит окраска. Вот таким вот образом. Ну, надеюсь, я очень сильно, что видно будет на видео. Но, по крайней мере, в картинках можно будет более детально посмотреть этот цвет. Ну и, соответственно, обычный черный цвет, как бы он стандартный, тут ничего такого нет. И, соответственно, само загрунтованное изделие вот такого вида. принципе, вот. А, где это все можно посмотреть, тоже э, многие спрашивают, а где это можно посмотреть, как заказать, какие цены. Все будет находиться, все описание, все цены, как заказать полностью все, вы можете посмотреть у меня на сайте blogke.768650.ru Там же есть все контактные данные, что, как и где. Но ну, в принципе, вот и все. А, данный вариант, то есть вот эта вот защита, она будет установлена на Хайди 9.9, э, стандартная поедет на Ямаху. Эти два варианта, этот вариант сделан на защи защиты на мотор Марлин 9.9, тоже клон Ямахи. А этот вариант сделан на, по-моему, HDX. Да, HDX 9.9. И по поводу <clears throat> заглубления. То есть где-то минимальная осадка у защиты, где-то максимальная. То есть разные варианты просят. Допустим, в данном случае осадка у защиты минимальная. То есть э, эта пластина идет вровень с винтом. Ну, я сейчас буду показывать, на мотор буду ставить, не буду просто притягивать, прикручивать, чтобы не раздувать видео и не терять время. То есть в данном варианте, в самом минимальном, э, защита имеет минимальную осадку. И вот эта вот пластина, она практически вровень с винтом. Ниже, буквально там на миллиметров 8 сантиметров максимум сделано. Такая необходимость. А, стандартный вариант, он делается стандартно 15-18 миллиметров от нижней точки винта до лопасти расстояния. Так же, как и у винта, у точки винта самой верхней и антикомпенсационной плиты, там тоже идет 15 миллиметров. Данный вариант он был сделан э, с максимальной осадкой и расстояние между нижняя точка винта и пластины составляет примерно 22 или 25 миллиметров. Ну и здесь сделано также стандартно. 15-18 миллиметров. Ну, собственно, начнем с самой первой, самого первого варианта защиты. То есть, как он ставится, да? То есть, вот в таком виде это выглядит. Вот, собственно, о чем я говорил. Минимальное заглубление. То есть данный вариант защиты, он подходит идеально для того, чтобы использовать мотор не на мелководье, а на каких-то крупных глубоких водоемах. водоемах то есть имея <clears throat> возможность столкновения с крупными камнями и с топляками и так далее. это все одевается, как это все собирается и все остальное. То есть вы можете посмотреть уже непосредственно в другом ролике. То есть здесь осадка идет стандартная самой защиты. Выглядит это вот таким образом. какой-то лепесток с крылышками. Ну, в принципе, то же самое. То есть, э, как это находится на моторе. <clears throat> Как это выглядит. Про данную защиту тоже есть обзорный ролик, вы можете посмотреть. Ну и, соответственно, вариант уже защиты. Здесь может быть и стоит потянуть, потому что карман немного я сделал пошире, попросили так сделать. То есть в данном случае я просто поставлю болт такой вариант модернизированной защиты ШЛП. Тоже также попросили сделать минимальную осадку, но здесь минимальная осадка идет 12 миллиметров. Выглядит это вот так на моторе. время там полторы, и теряет 3 минуты, если никуда не торопиться. Ну и, собственно, наверное, можно завершить этот обзор э, резюмируя, то есть если все равно вам надо посоветоваться, проконсультироваться, вы можете всегда позвонить, либо написать. И найдем общие, скажем так, точки соприкосновения по поводу, какая защита лучше подойдет, что бы вы хотели видеть дополнительно в этой защите, как я буду отговаривать вас от этих дополнительных всяких наварок и так далее. <clears throat> Ну, собственно и все. Всем пока!